Boski, Raigan. What a one, what life, yo yo. Oh, little mama Grace. Come on, uji kune Peleke boda boss na uchize toke mos mos Abalite sauce na uchize toke boss boss Kamto jina iskuze matoe za form form Hapo Wala walain saku matua tumdom dom Hacha suni kam mataka sina hom hom Peska fepang tukishika kitom tom Wacha kuwa shine Ina nadae kukumanga Boru hako soko Hana hanadae hako solo Mina lamba lolo Nike chila demoro Kidna makoro nikidaf na waroro Spend ya mapoko na kwanga wasoro kulai stari chafu chafu wanadai toka displace na kutusi madhafaka huku zimeshika na mageusi kibao sijali kaa sura mina kemba kemba ni nyuma amebebo utadani ni mategi za vera zimeshika mageusi kibao kibao huku zimeshika mashash tu aga chamkura mkura kemba zindai ndo walai tunadai tunadai cheki ini mbogi za maodi ya tupeni za kigodi eti leo washa whisky washawiski kanyashinski msupa akidai mithi magizani masi akiseti agami na meki Tuko fiti kawanati akibep usitenskula kama keki adifomya weekend kila tukiwa wawili bas basmeti cheza kiwewe gibson usikose kona Garukani mention Martin Unapenda toko tan Regan Regan number one Si apu apu tokantawa maja wachezesha na rada tuko pale mtaani tumeketi kijiweni tukichatisha na rada inakamna kadidi nikishikisha na jaba twende buda twende studioni twende show kwenye si utesa kwenye beats walae buda bostasho sisi ndo the master vibration dedication is nizi vitu to meditation na madem to kudine na chapupa chupa anatesa adipofu pepeshika pastari as kwa kanisa mwini mama uo ulalisha uko singo siukamnikuteka unafamnikupeleka na rada ni mwemlevi ndani ndani kwani weniten Geba Regan Regan ndo the one level zogo fundishwe si ndio kuwara ndio maana hadi om tunatesa warararara hey. ni bosi ngia ndani ndani ujikune kune kune ucheze round the corner usanye mitumba peleka sokoni kama mboga tukuma Gebo the boy Regan Ra.